हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से किसी भी नंबर का जिसके आगे नाइन हो उसका मल्टीप्लिकेशन किस तरह से शॉर्ट प्रोसेस में मतलब सेकंड फ्यू सेकंड्स में कैसे करेंगे तो स्वागत है दोस्तों मेरा नाम है राजू और आप देख रहे हैं हब एजुकेशन तो चलिए शुरू शुरुआत करते हैं दोस्तों क्या है जैसे कोई भी नंबर है एक बात पूछूं दोस्तों आप एट का स्क्वायर जानते होंगे सिंपली एट का स्क्वायर क्या होता है सिक्सटी फोर इसको याद रखिए और जैसे कि हम पहले ही कह चुके हैं जिसके आगे नाइन्थ हो यूनिट प्लेस पर एट हो इसके बाद नाइन्थ हो पीछे जितना हो उसका मल्टीप्लिकेशन हम सीखेंगे इस वीडियो में तो सिंपली आपको याद रखना है क्या एट का स्क्वायर कितना होता है सिक्सटी फोर अब देखिए अब ट्रिक क्या है ट्रिक यह है कि जैसे अब आपको नाइन्टी एट का स्क्वायर फाइंड करना है तो आप क्या कीजिएगा यह वीडियो इसी को डेडिकेट करता है कि अगर यहाँ यूनिट प्लेस पर एट होगा पीछे नाइन होगा तो इसका स्क्वायर क्या होगा फिर देखिए जैसे यहाँ एट होगा पीछे ट्रिपल नाइन है तो फिर इसका स्क्वायर क्या है यह वीडियो इसी को डेडिकेट करता है इसी को हम पता करने के लिए यह वीडियो बनाया है दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल हब एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगला वीडियो दे, देने के बाद आपको नोटिफिकेशन मिल सके चलिए ठीक क्या है उसको देखते हैं देखिए 98 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको कितना आएगा चलिए पहले यहाँ मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं इसका स्क्वायर किए तो आपको आ जाएगा इतना आ जाएगा सिंपली आप सोच रहे होंगे कि मैंने एक लाइन में कैसे कर दिया तो इसके लिए मैंने अपने चैनल पे मैंने वीडियो बना के डाल रखे हैं कि किसी भी दो संख्या या तीन संख्या का एक लाइन मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है तो आप वहाँ से इसको देख सीख सकते हैं फिलहाल इस मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा तो चलिए जो मेरा था देखिए यहाँ पे आपको क्या मिलता है आज का जो ठीक है पहले इसको लिख लेते हैं क्या नाइन सिक्स जीरो फोर ऐसा मिल गया चलिए फिर nine eight nine nine eight का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो इसका निकलेगा इतना होगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद स्क्वायर करने के बाद तो सिंपली इसको भी पहले लिख लेते हैं चलिए अब आपको यहाँ से ट्रिक देता हूँ मैं हम कैसे कर लिए इसका मल्टीप्लीकेशन यह बताते हैं देखिए आपको इस दोनों नंबर इस तीनों दोनों नंबर को देखने के बाद या इसको भी ले लीजिए तीनों नंबर को देखने के बाद कुछ सीक्वेंस मिला होगा तो अगर एक नौ है या हम देखिए एक नाइन है तो एक जीरो है और एक नौ है यहाँ आप देखिए डबल नाइन है तो यहाँ पे डबल जीरो है और डबल नाइन है तो आपको सीक्वेंस मिल गया होगा अगर यहाँ तीन नौ है तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा triple nine six triple zero four यह ट्रिक है इसका चलिए और दूसरा नंबर ले लेते हैं nine nine nine nine eight इसका स्क्वायर सॉरी यहाँ पे स्क्वायर लिखना बोले हमें चलिए इसका स्क्वायर बोले पूछेगा तो पहले क्या कीजिए पहले यह जोड़ लीजिए कितना नाइन है यहाँ पे चार नाइन है तो सिंपली पहले चार नाइन लिख दिए इसके बाद सिक्स सिक्स यहाँ से सिक्स हर नंबर में कॉमन आ रहा है इस तरह प्रकार का जो भी नंबर है सब में सिक्स कॉमन आ रहा है सिक्स इसके बाद देखिए जितना नाइन्थ नाइन दिए आप उतना जीरो भी रखिए इसके बाद लास्ट में फोर चलिए चेक कर लेते हैं मतलब रैंडम नंबर लेते जाइए सारा का ऐसा ही होगा जो यहाँ पे जैसे चार नाइन है तो पहले चार नाइन होगा इसके बाद सिक्स आएगा इसके बाद चार जीरो फोर पैटर्न सीक्वेंस जो फॉलो हुआ मैं आपको बता दूंगा मैन कंसेप्ट क्या है जो इसमें इस प्रकार के मल्टीप्लिकेशन को करने के लिए कंसेप्ट क्या उसको मैं बताऊंगा एक नाइन था तो यहाँ एक नाइन हुआ और एक जीरो डबल नाइन था डबल नाइन हुआ डबल जीरो तीन नाइन था इसका तीन नाइन हुआ ट्रिपल जीरो हुआ इसका स्क्वायर निकालने के लिए अब दस नाइन पंद्रह नाइन बीस जितना पचास साठ सत्तर जितना आएगा पीछे सिर्फ यूनिट प्लेस पर आइट रहना चाहिए इसके बाकी जितना नाइन आएगा उसका आप कर सकते हैं तो चलिए आपके मन में होता होगा गलत है सही है इसको आप कैलकुलेटर से वैसे चेक कर सकते हैं लेकिन हम चेक करके आपको दिखाएंगे तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं नाइन नाइन नाइन एट इसका प्रोडक्ट निकला nine nine nine six zero zero four sorry एक जीरो भूल गया चलिए चेक कर लेते हैं इसको ऊपर में जोड़िए एट हुआ एट हुआ वन होगा चलिए इसको जोड़ लीजिए नाइन हो तो देखिए ये हमारा सही है चेक कर लिया हम इसके लिए मैंने वीडियो रख रखा है अपने चैनल पर आप वहाँ से देख सकते हैं मैं सिंपली उसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में तो यहाँ से चेक किया हम तो मेरा इसका प्रोडक्ट सही निकला आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं आपको नहीं हो रहा तो मतलब देखिए जिस चीज़ के लिए मैं मैंने वीडियो बनाया था वो यह था कि इस ट्रिक को ट्रिक को आप जान गए हो गया चलिए फिर से एक बार बता देते हैं जैसे आपको सिंपली याद रखना है एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर होता है इसको याद रखना है इसके बाद देखिए अगर 98 का स्क्वायर पूछ दिया आपको तो एक नौ है तो पहले एक नाइन दे दिए इसके बाद सिक्स दे दिए इसके बाद एक नौ है तो एक जीरो दे दिए और फोर रख दिए फ्रंट पे चलिए मैं इसको थोड़ा सा कलर कर देता हूँ नाइन देखिए सारा वीडियो में जो चीज़ कॉमन सारा मल्टीप्लिकेशन जो चीज़ कॉमन आएगा उसको पहले अंडरलाइन घेर देता हूँ मैं देखिए यह हर प्रोडक्ट में देखिए कॉमन आर इसमें भी है इसमें भी इसमें इसमें एक सीक्वेंस मिल जाएगा आपको देखने के बाद चलिए और दूसरा जैसे आप देखिए नाइन नाइन एट इसका स्क्वायर पूछ दिया तो दोनों है पहले सिंपली आगे रख दीजिए फिर छः रख दीजिए इसके बाद दोनों है तो दो जीरो इसके बाद चार जैसे देखिए इतना पूछ दिया तो पहला पहला स्टेप क्या मैं स्टेप भी लिख देता हूँ चलिए step one count the number of nine nine का नंबर काउंट कीजिए step two put first number of nines first तीसरा स्टेप देन पुट सिक्स चौथा step put that put zero to that number of nine nine का जितना भी नंबर आया उतना जीरो पुट करना है और final step put four on ones place पहला स्थान पे वन हम्म, चार पुट करना है चलिए यहाँ पर थे हम इसका हमको जैसे स्क्वायर निकालना है तो क्या कीजिए पहले चार नहीं सॉरी इधर से इधर से शुरू करते हैं देखिए पहले नौ कितना एक दो तीन चार पाँच छः छः गुना है तो पहले छः गुना दे दिए हम चार पाँच छः इसके बाद सिक्स इसके बाद छः गुना है तो छः गो जीरो चार पाँच छः फ्रंट पे सिक्सटी फोर यह इसका प्रोडक्ट हो जाएगा देखिए इसको करने में हमको कितना दो तीन सेकेंड लगा अगर आप कॉपी पे करते इसको तो बहुत समय लगता तो यह था हमारी तरफ से एक शॉर्ट ट्रिक इस प्रकार के मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको प्रैक्टिस करने के बाद यह हो प्रैक्टिस इसमें प्रैक्टिस नहीं चाहिए बस एक बार आपके माइंड में कंसेप्ट बैठ जाना चाहिए कि अगर एक नौ है तो हमको सिर्फ एक नौ रखना है इसके बाद छः देना है इसके बाद एक जीरो ही रखना है इसके बाद फोर आपको इतना होना चाहिए बस हो जाएगा आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो हमें कमेंट में लिख के बताइए और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दोस्तों हमारे चैनल हब एजुकेशन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि मैं यहाँ अच्छे अच्छे वीडियो डालते रहता हूँ मतलब अच्छा ट्रिक से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ ताकि आपको भी समझ में आ सके और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगला वीडियो जो लाऊंगा ट्रिकी क्वेश्चन के लिए उसको पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो this this all was from my side thanks for watching Hub Education दोस्तों वेरी वेरी थैंक यू जाते जाते कहूँगा सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा धन्यवाद दोस्तों